im Gärtchen vom Meierli, dort bei den braunen Scheierli, dort wachsen blaue Feierli, gerade alle in einem Reierli. Da kommt ein tausiges Beierli und sagt, oh hey, heierli, warum stehen jetzt die Feierli im Gärtchen vom Meierli, dort bei den braunen Scheierli, gerade alle an einem Reierli?